buenas. Bienvenidos a Don't Start Together, un juego donde su principal objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible afrontando los obstáculos que se presentan de por medio. En esta ocasión jugaré en modo difícil, con el personaje más complejo que hay, Wes, y no complicado precisamente por sus mecánicas, porque realmente solo tiene una habilidad que es crear globitos, sino por sus estadísticas básicas 75 de estómago, 75 de cordura y 75 de salud. Sin embargo, a pesar de su excelente habilidad, tiene una mecánica oculta, la cual es que al colocar los globos fuera del inventario, es decir, en el suelo, en cuatro días aproximadamente spawnearán dos sacos de mosquitos que sirven como un healing. Para este reto me traje a un amigo, Chava, el cual estará jugando con wifi El enlace para acceder al video completo estará en los comentarios.